प्रॉब्लेम गोयात इथं फेलोस असो तरेचो एक एक्सरसाइज म्हणल्यार रोज आमचे जे कोचीस जे आसा युकोचीस एस एस जीची असो डी एस जी एफ एचे असो एक वर्ल्ड कोचीस म्हणल्यारूच the royal Netherland football association K N B V ह्यांच्या जोड पालवान पाच दिसांचो एक coaching for coaches and the trainers अशे तरेचे एक आयोजन आमच्या एस आज घडोवन हाडिल्लें आसा तो इन इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसीस हेच्या जोड पालवान अशा समयाचे म्हजे बरोबर उपस्थित असतात आमचे S S G O executive director madam Geeta Nagvekar ज्यांचे खूप आमकां सहकार्य आणि टेको दिल्लो असतात ते Don Bosco principal principal father Irvine त्याचप्रमाणे जे हेड कोच म्हणून के एन व्ही वर्ल्ड कोचिसा भितर प्रोग्रामा भितर ज्यांनी आपली धोरा आणि हे फक्त गोयानच पहिल्या फावटीनी इंडियन आमचे भितर दोन कडेन असो तरेचो एक कार्यक्रम चालू आशिल्लो तो म्हणल्यारूच आमचे मुंबई आणि बेंगलोर ह्या हातून तो Shri Johan Neeskens on behalf of the government of Goa I welcome you त्याचबरोबर त्याच्या बरोबर ताका कंपनी करतात आमचे गोष्टी मॅनेज आणि कोऑर्डिनेट करपा खातीर ज्यांनी आमकां खूब मदत केल्ली आसा ते म्हणजेच आमचे दीपक खानोलकर हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हणजे प्रेस मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडिया खास करून आम्ही थर्टी टू कोचीस ज्यांचे सिलेक्शन्स केल्ले आसात ते सगळे वेगळे वेगळे फेटर्निटींतल्यान आयले सगळे कोचीस तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार फुटबॉल हो जागतिक दर्जाचो सगळ्यांत मोठो खेळ तो जवळ जवळ एकशे पंच्याण्णव देशां खेळतात आणि म्हणूनच ताजो प्रसार आणि त्याची एक गोय भितर आम्ही ऑलरेडी फुटबॉल हो राज्य स्टेट म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा त्या दृष्टिकोनातल्यान गोंय फुटबॉला भितर मुखार वचचे एखादो एक कोचिसाच्या माध्यमांतल्यान किंवा ट्रेनिंगाच्या माध्यमांतल्यान कितें तर आमच्या कोचिसां भितर आजचो लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी वापरून आम्ही ट्रेनिंग दिवपाक शकता का ना दिवपाक शकता असो तरच एक प्रश्न चिन्ह आमच्या मुखार आयिल्लो आशिल्लो आणि नंतर आमचे टच त्या सगळ्याच आमकां एक संपर्क केलो आणि त्यांची एम्बसी आमचे गोवा गव्हर्नमेंट हेच्या जोड पालवान आम्ही हो कॅम्प आज घडो हाडपाचो प्रयत्न के आसा दीस आसतलो सकाळी ते सांजवारा सुद्दां हो तो सुरू आसतलो थंय एकूच आसा की आमचे गोंयचे जे फुटबॉलर्स जे आसात आमची जी एफ डी सीची सेंटर आसात त्याच प्रमाणे आमचे आर सी सी सेंटर्स आसात ह्या आर सी सी सेंटर्स आणि जी एफ डी सी सेंटरांतल्यान एज ग्रुपा भितर ट्रेन करतात हे जे कोचीस जे आज आमी थर्टी टू आमी वर्ल्ड कोचिसांच्या प्रोग्रामातल्या आम्ही ट्रेन करतले हेच कोचीस जे आमच्या बाकीचे सगळे सेंटर आणि कोचीस म्हणून काम करता आहेत तांकांय ट्रेनिंग दिले आणि हो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आसा तो सगळ्या पावंड्याचेर सुद्दां व्हरपाक आमचो प्रयत्न असतो बरेचशे काही गोष्टी हा उलयत असताना सगळ्यांक सांगतालो की भुरग्यांची मानसिकता किती झाली आसा खंय तरी एक भुरगो आपण फुटबॉल खेळपाक मैदानाचे तो फुटबॉल खेळता परंतु ताजे भीत असलेली टेक्निकलिटी द स्किल्स ताजे भितर ती मम लँग्वेज ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आणि अत्यंत महत्वाचे म्हणल्यार फिजिकल फिटनेस त्याचबरोबर त्यांना लागणारी जी थिअरी जी असा त्या सगळ्यो काही गोष्टी मुखार व्हरपा खातीर जे एक्सपिरियन्स जे आमचे कोचीस जे असतात त्यांच्या बरोबर ट्रेनिंग घेवपाचे आम्ही आज प्रयत्न केल्लो असतात गजेवड्यांचे नावे ह्या खेळ आणि युवा खात्याचे जबाबदारी म्हणजे खात्याचे घेतिल्ले असतात त्या पहिली गोष्ट हा तुमच्याकडे सगळ्याकडे उलयत आलेलो असतात की कोचिंग फक्त ग्राउंडाचे बसून खेळ्ळे दोन वर प्रॅक्टीस केले that is not a coaching परंतु त्या भुरग्याक फिजिकल फिटनेस किंवा तो कितलो लॉंग खेळपाक शकता ताजी जी दुखापत जाल्ली आसा ती आम्ही कशी बारीक कशी आम्ही तांकां आमी प्रोटेक्शन दिवस शकतात की तांणी चड एक्सटेन्सिवली खेळपाक जायना त्या दृष्टिकोनातल्या तांकां एक मोरल गायडन्स तांकां कावन्सिलींग सुद्दां तितकीच महत्वाची आसा आणि म्हणूनच अशा तरेचे वेगळे वेगळे फिल्ड डिसिप्लिना भीतर वेगळे वेगळे खेळा भीतर वेगळे वेगळे पॅरामिटर्स असतात आणि पॅरामीटर्स जर आम्ही जर जाणून जर घेतले तर आमचे जे कोचिस जे असतात त्यांना हे सगळे ज्ञान जे असतात ते खूप महत्वाचे असतात जेन्युआचेर फिफाचो under seventeen women's world cup जे गोंया भितर बत्तीस आणि मॅचेस होस्ट केलेले आशिल्ले तेजे वेळाचेर बरेचशे कोचिसां बरोबर इंट्रॅक्शन करपाची म्हाका एक संधी मेळिल्ली आसा आनी ज्या तरेन बाकीचे वेगवेगळे टीमी ह्या फातोर्डेच्या ग्राउंडाचेर even I have been to the Bhubaneswar and the Navi Mumbai आनी म्हाका दिसता तीन कोचिसां कडेन जे त्यांचे फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन जे आसा तांचे कडेन उलयले आणि तातूंतल्यान अशें दिसून आयलें की आमच्याकडे खूप कितें तरी लॅकिंग आणि आनी तें आमी मुखार व्हरपाची गरज असत आणि त्या दृष्टिकोनातल्या खेळ नॉट ओन्ली द फुटबॉल पण बाकीचे मेजर असे स्पोर्ट्स जे असतात त्यांना फॉरेन कोचीस हाडून किंवा आमचे इंडियन कडेन जर बरेच क्वालिटी ऑफ कोचीस जर असतात तर त्यांना हाडून आमच्या ट्रेनिंग ग्रुपाचे कार्य हो एक उपक्रम आमच्या director of sports and youth affairs आणि त्याच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा यांच्यानी आज घेतलेले असत आम्ही प्रॅक्टिकल जेदे वेळाचेर आम्ही खेळितले त्या वेळाचेर जे त्यांचं प्रोग्राम किती असा हवंय तुमचे ते इंट्रॅक्शन करतले पण आमचो एकमेव हवेस असा आमचो एकमेव मानस असा की आमचे गोयचे फुटबॉल पटू ह्या फक्त गोयानच न्ही भारताच्या जगाच्या नकाशाचे परजळचे आमच्याकडे कडेन टॅलंट आसा पण टॅलंट तो आकार दिवपाची एक काम आम्ही करपाची गरज आसा we have to mould this people mould this players आणि त्याच बरोबर एक्सटेन्सिव्ह जेन्ना ट्रेनिंग आणि कोचिंग जेन्ना जातली ज्या वेळाचेर तांचे भितर पेशंट देवला मी नाही करतले त्या वेळाचेरूच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी मुखार व्हरपाक शकता आम्ही फुटबॉल फक्त एक जो खेळ जो भुरगो सिलेक्ट करता तर टेम्पररी आपल्या फिजिकल फिटनेसा खातीरच्या बरोबर आपण ह्या फिल्डात भितर कितें तरी करतलो नाव रोशन करतलो एवॉर्ड्स लॉरल्स आपण खेळलो एक मानसिकता आमकां आज तयार करपाक जाय जितले आमी हार्डवर्क करतले तितलेच आमी बरे तरेचो आमी रिजल्ट दिवपाक शकतले आणि या दृष्टिकोनातल्याच गोवा गोवा सरकार किंवा भारताचे सरकार जे सरकार जे असत ते खेळाबळाचे खूपशे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करतात पण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करून प्लेअर तयार जातले का ना जातले हो एक प्रश्न करपा सारको तातूंतल्यान उत्तर मिळून घेवपा सारको आमच्या मुखार एक एक प्रश्न जावन आसा सगळ्या गोष्टीचे थोडोसो एनालिसिस जावचो तेजेर एसेसमेंट जावचो आणि आमचो गोंयचो फुटबॉल जो आसा तो भारताच्या आणि इंटरनॅशनल लेवलाचेर परोजळचो ह्या दृष्टिकोनातून हो एक उपक्रम आम्ही हातांत घेतिल्लो आसा तुम्ही ह्या उपक्रमाक आमच्या मित्रांक मान दिले तुम्ही सगळे आयले त्याबद्दल तुमच्या हांव मनापासून खूप आभार व्यक्त करता हांव personally thanks to the father Elvin जेनीन आमकां सगळो हो सपोर्ट आमकां प्रोवायड केल्लो आसा आणि I am always thankful to the both the coaches who has come all the way from the Dutch from the Netherland to give the training to our own coaches and I hope our, our coaches is going to take get the maximum output from these learned uh, uh, head coaches and the coaches who has flown all the way from the आणि त्या दृष्टिकोनातल्यान हो जो प्रोग्राम जो आसा हो प्रोग्राम मुखार व्हरून बाकीचे सगळ्या खेळगड्यांकडे पावून त्याची एक नवी एक एक एक नवी एक उभारी या खेळा भितर घेतली अशी आशा या कोचिसाच्या माध्यमांतली ह्या कोचिंग ट्रेनिंग कॅम्पांतल्या माध्यमांतल्यान म्हाका अपेक्षा आसा Around me to make this program uh, possible for this week in Goa. I think uh, we are on the right place because from what I heard, Goa is a football-minded state. So uh, I think we're going to enjoy it. Uh, to the coaches, the coaches, I want to say I'm happy to be here, that we're going to have a good week, we're going to work together, and uh, I hope you're going to enjoy it. And uh, I think for sure after this week, on Friday, when we finish, you're going to be very happy, and uh, that is also what we want. I think you are very important also for the future of uh, football in this state. Um, you're going to be uh, world coach. And uh, you have to know uh, what you're doing with all the different age uh, categories and why you do it. And that we're going to show you this week together. We know for sure we learn also a lot from you. Hopefully you pick up something from us too. And I will say uh, good luck. And once again, everybody, thank you for being here.